отко суусу бар стакан коёбуз дагы байкоо жүргүзөбүз алгач эч кандай өзгөрүү болгон жок суу жөн гана жылып жатат эми стакандын түбүндө көбүкчөлөр пайда болду стакандагы температура көтөрүлдү көбүкчөлөрдүн өлчөмү чоңойду алар түбүнөн чыгып суу тарабынан аракет эткен күч аркылуу калкыды суунун үстүнкү катмарында температура аз Көөкчөлөрдөгү басым азайып алар жарылат жарылган көөктөр суунун кайнаган үнүн пайда кылат өзгөргөн температураны байкоо менен ал өсүп жатканын көрүүдөбүз суу кайнаган соң температура кайноо температурасына барабар болуп туруктуу бойдон калууда